Moyoni wangu mwanaume ninayempenda ni Harmonize. tajiri umetoka na wanawake wangapi, Si tajiri unafanya nini, una skendo gani, mimi nakutaka Harmonize, mimi nakupenda kiukweli. Rajabu Harmonize, mimi I, I feel love to you. Inabidi niongee na kizungu kidogo. Nakupenda wallahi, sitakutangaza, sitafanya chuki, mimi nakutaka wewe. Sitaki gari, sitaki pesa, mimi wewe tu, popote ulipo. Mwenye namba yake jamani, anitumie mwenye namba yake nitumie.